a ina gaya maka cewa dan uwa dangane da sha'anin mai tannan fa abu ne mai matsala kwaran gaske kamar yadda na ɗauko maka bayani cewa wannan abun in har ya tabbata uwa mai yaji ka aure ɗaya ta in ba Allah ya gyara maka 'ya'yanka ba sai sun samu matsala sai sun samu saboda jikokinta ne shi ko abin jikoki yake bi in ita ɗiyar tata ba ta ba ta sha abin a nononta ba to kuma abin zai bi ƴaƴanka. idan ita ta sha ga nunu ne ita kuma za ta zama mayya shahararren mayya idan kuma Allah kare ta to ita ma da kanta bata buwaye uwar ba da abin da ta haifa ma'ana 'ya'yanka za ga ana ta aifa ma 'ya'ya kawai ka ga yaro ya kamu da rashin lahiya rashin lahiya ta matsayi ta ya ta duk ya walakanta ya musakance sannan Allah mai cikawa wani kuma daga ciki za a zubar da shi a halakar da shi duk aikin shaidannin iblisan sanda suke doka na mai ta suke wannan sai ya zama kana ta wahala akan ana ya'ya eh, eh, eh, ana kashe su an riga an bada su ga ainihin ga dogage wannan haka suke yi ya kamata mutane musulmi ku gane wannan a wannan abu ne sananne fa don haka kenan kar so ya ci kaɗan uwa musulmi ina fata Allah ya sa ka ga wannan bidiyo ka tsaya kai bincike a hankali lalle mai tabbas akwai ta akwai mayu in ka tabbatar da wannan yari an tabbatar ma lalle ba zargi ne ba ba ɓanna ba ce haka ne wata mai yace to ya saurana naka in ka saba ma ka aurenta ka shi irin abun da zai biyo bayan ka abun da zai biyo bayan ka in kai ka Allah ya tsare ka da tsarin ka ga yara irin samun kariya ta ka ba irin tasu bace abun yake bin zuriya ne kuma ba rashin dogaro ga Allah bane ka ce na dogara ga Allah tunda ko da wata mai yace na dogara ga Allah abinda Allah ya kaddara min shine da same ni lalle haka ne abinda Allah kadara kaddara ba maka ya same ka amma kuma ka dogara ga Allah kuma ka bi abin da an aminci wanda babu shakka babu kwankwanto a cikinsa eh ka dogara ga Allah ka bar wannan abun ai shi ma'anar kin dogara ga Allah ka bari in wanda cancanci a bari ne dogara ga Allah ka aikata in na aikatawa ne ba rashin dogaro ga Allah bane bari in ba ku kissa wani wata bayar Allah wata yau wani abokin mu wani almajiri irin haka ta taɓa faruwa gare ta wani mutum ne an san shi shahararren maye ne ya zo aurenta an gaya mata fa wancan mutumin nan gayan cikin maye ne fa ta ce ta dogara ga Allah ta dangana ga Allah sai ta aure shi ko ana nan kuma cikin ta aure shi haka sai ta fara samun matsaloli rishin lahiya rishin lahiya rishin lahiya har wata ran shi abokin abokin nawa wanta a kananta ya ji ana maka ta karatu muka mata karatu sai iska yi manifesti abubuwan da ke tare da shi wancan maye sun kame ta kawai sai suka bayyana abu na farko da sun kawo da cewa suka ce ba ta ce ta dogara ga Allah ai sai da an ka gaya mata cewa maye ne tun kafin mu gane wane ne maye din sai da an ka gaya mata cewa maye ne ta ce ta dogara ga Allah ai ga shi ne yanzu ba ga dogara ta ga Allah sai na ce wai wane ne shi wanda ta aura shi ai an gaya mata mu tare da shi muke an gaya mata maye ne ta yarda ta aure to gashi an yanzu ai ta jiya na ce kamar yaya ne shi ke zama ko shi yake aje da ku suka ce shi yake aje da mu mai ta yake yi da mu ina son in gano wani in samu wani sirrin mai na ce yaya ne tuka ya yake yi yana mai ta da ku Ka ce kamar yanzu wani abu ya hada shi da wani mutum haka to sai muna ganewa in ya tura mu sai ya tura mu ce kamar ya tura ku ce kawai abun ne yake hagarara yake shi harari haka ya harari mutum da ya harari mutum muku mun gane ya tura mu ne ku ji dan Allah kun gani sun yi dan voix kenan kun gani wani yana da sun yi na envoi son tomkin eh, envoi kin ejen ture iska da suke mai yi ya ce in ya iya hagarari mutum ta ce mun gane ya tura mu sai mu ta yi ko ku shi yake cikin bari to da ya ce haka nan ta ce mun gane a tura mu ta kun gani kenan daga cikin abubuwa na mayu daban-daban ne wani harare yake yi alama iskan da yake tare da shi kamar dragon ne ai irin abin nan yan charon da suke yi wani dragon da suke haka